Yeah. dois me venger. Auriez-vous vu une femme hein. ah! Okay toi Jamais

啊！ stop. Je vais verser tout ça.